Salutations mes chers amis, je suis très heureux de réaliser cette vidéo car en effet, elle est l'annonce officielle que nous avons franchi le seuil symbolique des 111 abonnés. Oui, 111, je trouve ça mieux que... enfin moins rond, enfin bref. Et c'est tout naturellement que je souhaite vous remercier pour cela. Et merci d'avance aussi aux futurs abonnés parce que oui, comme j'aime aussi voyager dans le temps, euh, il est normal que je m'adresse pareillement aux gens du futur. Je souhaite particulièrement remercier un certain Laurent qui se reconnaîtra. Celui qui m'a initié au jeu de rôle et qui m'a permis de transporter dans ces univers bien plus interactifs que les univers littéraires et cinématographiques. Je souhaite aussi remercier Cécile qui est une streameuse de jeux de rôle sur Twitch et qui m'a donné l'inspiration et l'envie de me lancer, ainsi que toute la communauté des autres chaînes de jeux de rôle, toujours très bienveillante. Et puis, pour vous remercier, vous, mes chers abonnés, j'ai réalisé une vidéo que seul vous pourrez trouver. Sachez seulement que cette vidéo sera tout de même rendue publique dans quelques mois, histoire que tout le monde puisse en profiter. Cependant, d'autres exclusivités vous seront proposées. Voilà. Donc merci encore à vous, chers amis. Je vous souhaite des parties de jeux de rôle longues et prospères et pleines de fun. Je leur donne un indice Vous voulez un indice Bon, hmm. d'accord. Bon, alors rendez-vous sur la page d'accueil de ma chaîne, la page d'accueil YouTube de ma chaîne, pour trouver la vidéo spéciale abonnée. Mais j'en dis pas plus, hein. Allez, à bientôt